Budapest életében a 8. kerületnek mindig volt egy nagyon sajátos jellegzetessége. Mennyi betörő, meg mennyi izé, kábítós, meg minden van. Az első útja oda vezet, és már a kapuhajba be is szúrta magát. Nem ész, aztán azt sem tudod, mi az, két, megveszed, benyomod, és akkor rájössz. Na most már elég kevesebb csinálom. Naponta kétszer lövőnyét. Két vagyunk, minket össze. olyan lakóknak, hogy bezárják ezt a két pontot, mert drogosok járnak, és összedobják a össze-vissza dobják a pincékbe, mindjárt az utcákon a gyerekek beleléptek. Az, hogyha a kifon bezárat az anyagosok, ők itt maradnak. De én nem azt mondtam, hogy zárják benne. Az én javaslatom az például az volt, hogy csináljanak egy olyan szobát, ahol ő ott be tudja magát lőni, és rögtön utána a tűjéti vissza is tudja adni. És akkor nem a nyakunkba szemetel, nem nálunk terszítőnkre a bejáratot, nem itt fenyeget minket mindenféle egészségügyi problémák. De most mennyivel jobb, hogy, hogy nincs belövő szoba annál, hogy odaadják nekik a tűt, és utána ott lövik be magukat, ahol akarják. Tehát akkor már inkább legyen. Amennyire a budapesti polgárok egyetértenek azzal, hogy a rendőri szigor önmagában nem megoldás a drog problémákra, támogassák a kampányunkat a szoba8ban.org oldalon, ahol aláírhatják a biztonságos fővárosért folyó kampányunk petícióját.